पहलगाम के नाजुक माहौलती निज़ाम को जहाँ एक तरफ से जंगलों में तामीर हो रहे ठोस ढांचों की वजह से खतरा तो लाक है ही वहीं दूसरी तरफ म्यूनसिपलिटी कमेटी पहलगाम की नाकस कारकर्दगी भी बाईस तशवीश है म्यूनसिपलिटी के वर्कर्स जगह जगह से कूड़ा जमा करके ऐसी वादियों में डंप कर रहे हैं जिससे माहौल पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है रोजन वोल लोकल गुजारिश यो सबस कि यह कर मत कर जनाब तुम ना सोन मानन डिपार्टमेंट कर वारिया लट गुजारी जनाब तुम तम पे अनान डाक्टर सुन कोर त्रावान ये अम बगैर अगर तुम बॉयस रन खसो तक अम ज्यादा जनाब हम्म। यह गो नी यपर अम एनवायरमेंट खराब अम सह प्रॉब्लम गई यपर टूरिस्ट ग यह ठीक जनाब ग बाकी सी ओ साहब ये गुजारिश कर अगर यह साफ रोज जनाब यह सान खुद असल तो तेहन खुद तक तुम कूर त्रावान ये यप टूरिस्ट एरिया यप फुट पाथ यप खरीदार खसान मन बदबु आज मौसम थोड़ा ठंड ये गर्मी फेर तो तो मतलब तो ये बदबु खसान अम ज्यादा हर कहीं तुम अमि कह ज्यादा तुम मतलब म्यूनसिपलिटी काउंसिल गए तो टोटली गए फेसबुक गए एक्शन नियो तुम ये त्रो कोड वोड कह कर रिक्वेस्ट अम ब्रो सी ओस मगर तुम नीव ना एक्शन ये वह मेहरबानी तुज अगर तुम कंप्लेन करो ब्रो करो फारवर्ड अमि मूजूब गए थोड़ा ग्रीनरी गई खत्म ग कस कस जाए त्रावन कूड़ मुनसपलटी वाल त्रावान ट्रक्टरस मे त्रा अन सोन दिन अच्छे डंपिंग सिस्टम तहजा गा डंपिंग सिस्टम क्या आन मतलब ये बचे ग्रीनरी तच ड्यूटी तच टूरिस्ट गट्रैक्ट यो बारिश और आंधी होने की सूरत में ये सारा कूड़ा पास की नदी में बह जाता है जिसका पानी नीचे लाखों घरों को पीने के लिए मैसर रहता है इससे न सिर्फ बहुत सारी बीमारियां फैलने का खदशा है बल्कि यहाँ का माहौलियाती निज़ाम भी काफ़ी हद तक मुतासर हो रहा है यहाँ के लोकल लोग काफ़ी सारे ऑफिशल से मिलने भी गए थे लेकिन हर बार उनको नाकामी ही हाथ लगी आप स्क्रीन पर दिए हुए कंसर्न ऑफिशल के नंबर पर कॉल करके उन पर दबाव डाल सकते हैं ताकि वो इस डंपिंग साइट को यहाँ से मुंतकल करके इसको फिर से साफ़ व शफाफ बनाने में पहल कर सकें कश्मीर अनहर्ड के लिए मैं पहलगाम से शफात मिली